قصيدة أشككم من الشاعر الدكتور أمل العرب أشكك ممنوع أشكك ممنوع أشكك هواك عشقت هواك وتركت أبوابك أنادي عشقت هواك وتركت أبوابك أنادي فجئت إلي بنظرة حية فجئت إلي بنظرة حية تمص بي هذا اللحن تمص بي هذا وتفرغ سمك على دلوي وتفرغ سمك على دلوي حاولت التسلق حاولت التسلق على جدران قلبك انكسرت قدمي وانهار املي وزاد شكي وذنوبي وزاد شكي وذنوبي عشقك ممنوع عشقك ممنوع عشقت فيك تلوين الكلمات ودهان المشاعر والأحاسيس بالألوان ومن حبات اللؤلؤ صنعت لك بلادك ومن حبات اللؤلؤ صنعت لك بلادك حب أهديتها للحبل حبل يتبلى بيديك حول عنقي فيقلبني وأكرمتك وأقمتك قلبك انظر المكسوس في سبل وأقمتك قلبك انظر المكسوس في سبيل ولا تدري إنك تسلب روحي ولا تدري إنك تسلب روحي عشقك ممنوع عشقك ممنوع جعلت صورتك في الأحلام فذهبت شبحا ترى في جعلت صورتك بيت أحلامي كسفت شبح طلاقك آلامي أسكنتك من ضلوعي أسكنتك من ضلوعي بأظافر الحبيب الخلاط بأظافر الحبيب الخلاط عشقك ممنوع أشكك ممنوع أدخلتك في جفان دنياه من النار أغلقت عليه أتخطفكم سفون جميعا من النار أتمطرون عشقك ممنوع شعفتك تطير الأسرار مزقت كل عظم أراك جعلتك فتاة الأسرار مزقت كل عظمك أوراقي جعلت منك مكانا لصلاتي وردت مسجدي وهدمت مسجدي ونزعت محرابي وهدمت مسجدي ونزعت أشككم إلا ما أقول لك أرحم إلا ما أقول لك أرحم لعل الرحمة تكون سكون إلا ما أقول لك أرحم لعل الرحمة تكون سكون ويذبح عشقك مسموح ويذبح عشقك مسموح مع الدكتورة